Сами страшная, а? это не так, маманя! А как, а? desires to check New York. Так. Все ясно. Аферист. Только посох и остался.